yalopita chuchumilia ya mbinguni nifikie vinono vya mbingu meza ya kifahari tutaketi na bwana itakuwa raha ajabu furaha isiyo kifani ninakwea kwenda juu mbinguni na tazamia yerusalemi mpya kao aliloana bwana wetu nang'ang'ana nifikie nipite pale japo ya dunia yanisonga yanisonga jaka moyo na zikabili sitatazama yalopita na chuchumilia ya mbinguni nifikie vinono vya mbingu meza ya kifahari tutaketi na bwana itakuwa raha ajabu furaha isiyo kifani tulia tulia kwake yesu atapata pumziko ajabu, kitambo kidogo atashuka mfalme mgoja sana, furaha milele milele, shida zote zitakoma, machozi yote yatafutwa, amani milele milele, tulia tulia kwake Yesu, kwake Yesu, kwake kuna pumziko ajabu, kitambo kidogo atashuka mfalme mgoja sana, furaha milele milele, shida zote zitakoma. tutakapofika juu mbinguni, taji za ushindi tutavikwa pale, makovu ya dhambi tutayasahau, hakuna huzuni tena pale, japo dhambi zetu zenye zinyekundu, Bwana tatusafisha safi kwa damu yake wokovu wetu, na tutakuwa huru tena tutakapofika juu kwa Baba nyimbo nyimbo za sifa pale itakuwa raha ajabu furaha isiyo kifani tutakapofika juu mbinguni taji za ushindi tutavikwa pale tutakuwa huru tena. Tutakapofika tu kwa Baba, tutaimba nyimbo nyimbo za sifa pale, itakuwa raha ajabu, furaha isiyo kifani. Tulia, tulia kwake Yesu, kwake Yesu, kwake kuna pumziko ajabu. Kitambo kidogo atashuka mfalme mgoja sana, furaha milele itakoma, machozi yote yatafutwa, amani milele milele. Tulia, tulia kwake Yesu, kwake Yesu, kwake kuna pumziko ajabu. Kitambo kidogo atashuka mfalme tulie mgoja sana, furaha milele milele Mfalme wa mbingu. Japo misuko mingi, kazana taji la ushindi la tungoja. Mimi na kazana na kazana, kazana. nawe Yerusalemi. Jipe moyo, kaza mwendo, kaza mwendo, ng'ang'ania ufalme wa mbingu. Ipo mizuko mingi, kazana taji la ushindi la tungoja. Mimi na kaza na na we nawe kazana, kamwe kamwe hatuchoke, twatazamia Yerusalemi. Jipe moyo, kaza mwendo, kaza mwendo, ng'ang'ania ufalme wa mbingu mizuko mingi, kaza na taji la ushindi la tungoja. Mimi na kazana na kazana, nawe kazana, na kazana.